les ciutats estem fent els nostres deures, també ens estem trobant amb limitacions. No? Per exemple, estem garantint doncs, l'accés assequible a internet, però moltes vegades aquest accés no és de qualitat. Per exemple, internet no té prou velocitat i això es deu fonamentalment a les limitacions que ens imposa una normativa d'àmbit estatal, que és una normativa obsoleta, una normativa que en aquest cas és de, de l'any 2010, eh, i que no permet que avancem doncs, en la provisió d'aquest servei públic bàsic a la ciutadania.